Τα παιδιά αυτά. Μάνα πατέρα δεν είχανε. Mark Sargent is one of the leading voices in the Flat Earth movement. Well, Mark joins us now. Welcome. Good morning, Mark. Welcome. I mean, obviously. Η συγκέντρωση αυτή, ο παλμός αυτός, η νεολαία αυτή, ο κόσμος μας αυτός, το λέει η Ελλάδα θα πάει μπροστά. Με τον πατέρα σου είμαστε Πού είσαι ρε μεγάλε, τι κάνεις εσύ, από πού είσαι εσύ. Millions of Americans staying at home are relying on Amazon. Millions of Americans staying at home are relying on Amazon. Millions of Americans staying at home are relying on Amazon. Millions of Americans staying at home are relying on Amazon.